Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estarei ensinando a vocês como recuperar fotos e arquivos deletados acidentalmente, né, com um programa chamado Recuva. E como eu faço isso? Eu tenho um adaptador de cartão SD, né, que cada um recebe, né, conforme o seu modelo de aparelho celular, né. Eu vou aqui mostrar e vai aparecer agora. Abriu aqui, né? Tem algumas fotos que, por exemplo, eu vou deletar uma foto assim. E eu vou precisar recuperar essa foto, né? Porque eu quero utilizar como wallpaper. O que, que eu vou fazer? Eu vou utilizar o programinha chamado Recuva ele ajuda a recuperar né, os arquivos deletados, mesmo que seja por acidente. Eu vou colocar avançar, vou colocar imagens e eu vou escolher um local específico. O nome do meu cartão é SD, que por acaso está Biel, né? colocar avançar. Ativar verificação profunda para encontrar mais arquivos. Agora vai carregar o tanto de arquivos que foram encontrados. Só um momento que eu vou aguardar voltar, que eu vou dar procedimento ou procedimento e o prosseguimento da videoaula. Bem, pessoal, voltei aqui, né? Como o Recuva estava travado e não estava encontrando o que eu necessitava, que era o arquivo que eu tinha apagado pelo para tentar recuperar pelo Recuva, eu baixei o Disk Drill, né? Conforme eu vou colocar os dois programas que são bons para encontrar, né? É, o Recuva estava demorando 15 horas para tentar achar os arquivos e não achou. E tipo assim, em duas horas mais ou menos, que eu estava contando, né? É, o Discrete Drill, ele analisou sessão por sessão para ver se estava danada, né? Se estava com erro, né? E eu consegui encontrar. Ele apareceu aqui, ó. A foto que eu havia deletado. Pode ter algum erro de pixel? Pode, porque foi deletada, né? E conforme tem os erros seguintes dela, né? Mas vamos recuperar aqui que é bem fácil, você só coloca para localizar, né? Ó. Clique here. Vai salvar na pasta dos documentos. Vou botar para salvar na, pra, na pasta de, da área de trabalho aqui. Só um pouquinho. aqui é bonita. E abriu a foto, né? Atrás tem as marquinhas da foto normalmente, né? Dos erros, mas está recuperada a foto, né? O que, que eu utilizei para recuperar? Né? O programa Disk Drill, Disk Drill, né? Como alguns falam. É, e esse arquivo ele procura em tudo né? É, verifica se tem dano também, né? E ele procura, é, você coloca para continuar aqui, né? Caso você já tenha colocado para recuperar, que é recover. Para continuar aqui a, a busca dos dados, né? No caso, eu cliquei aqui, que aparece Font Files, e foi da pasta onde eu deletei a, a foto do Dragonborn. Mas esse daqui é um... Esse daí é um... Programa bem interessante, né? Que eu baixei enquanto eu estava procurando. Porque estava demorando. É, esse vídeo estava sendo gravado às 4 da manhã. E só vim entregar, né? Às 4 horas e 20 minutos da tarde. Né? Eu vou colocar aqui para recuperar, né? Deixa eu ver. Deep Scan também e vai procurar, né? Vai começar aqui também e mostra ali em cima o tempo que pode demorar, né? É, tempo passou, que passou um minuto. É, o que vai restar uma hora e três minutos. Bloco 5.328 de 323.584, né? Que é o total de sessões, né? Que tem dentro de do seu compartimento de memória né? O que é necessário para você conseguir recuperar, né? É, você tem que ter um cartão de memória, né? Você tem que ter um leitor de cartão de memória e, consequentemente, você consegue utilizar esse leitor de cartão de memória no seu computador para recuperar as imagens, né? Que você precisa, os vídeos que você precisa. Aqui eu não deletei vídeo, mas estávamos, eu comprovei aqui que ele recuperou o que eu precisava né? Que era a foto do Dragonborn que eu havia deletado, né? Para mostrar para vocês como recuperar. No caso, é, essa videoaula está direcionada, né? Ao cartão de memória para recuperar fotos do cartão de memória do seu celular, né? Que você deletou acidentalmente, sem querer. Mas assim, eu recomendo fortemente que você baixe o Undelete, é, e o dumpster, que você pode, caso você delete, delete sem querer do seu computador, do seu celular, né? Você possa recuperar tanto pelo computador, quando você abrir o seu cartão de memória no computador, pelo disk drill ou recuva. Porém, você também pode deixar o dumpster no seu celular, que é um aplicativo que ele quando você deleta uma foto, ele não vai deletar diretamente, vai ficar numa pasta do dumpster na qual você pode abrir e fazer a recuperação dos arquivos que você necessita, que você precisa, né? Caso seja foto de família, caso seja uma foto importante para você, né? É, estarei fazendo mais videoaulas, né, referente a isso. É, esse é um formato de 2016 que eu estou abrindo com essa videoaula. Vai ter mais é, vídeos referente a esse tipo de modos operantes que a gente utiliza para recuperação de arquivos, para recuperar arquivos que são necessários para a gente. Né? Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu favorito, é, compartilhe esse vídeo para ajudar a crescer, né? para poder estar ampliando o conhecimento para melhoria é, de pessoas que não sabem como recuperar arquivos, que vivem pesquisando, é, colocando no nos comentários dos meus vídeos que necessita recuperar arquivos. É, como que eu recupero foto, como eu recupero arquivos. Eu abri o, uma enquete, né, para vocês fazerem contato comigo. E aí, eu verifiquei ontem, né, no mesmo momento que eu estava lá às quatro da madrugada, é, que eu faço gravações de vídeos e eu estou respondendo dessa forma, mostrando essa videoaula. Mas eu vou também mostrar como abrindo aqui, para mostrar realmente como que vai funcionar, né? Como não está pegando direito, eu só vou deletar aqui, parar o processo. Eu vou abrir aqui. Diz que Drill está é, tá dizendo que ele está preparado para recuperar, né? Para poder utilizar. E aqui como estava procurando. Load Last Scanning System. É, para recuperar a seção que você está pesquisando anteriormente. Porém aqui, ó. Não vou re recuperar porque esse daqui é os arquivos que eu já tinha pedido, né? E aqui não é nada. Esse daqui é só os arquivos de data que vem do do próprio celular que tinha né, no cartão de memória. E aqui, se você quiser, você coloca Kick Scan, mas o melhor eu recomendo é o Deep Scan, que vai procurar todas as seções do seu aparelho, né, do, do seu cartão de memória, para recuperar as, as imagens que você precisa, os vídeos, né. Como eu não deletei um vídeo, não vai achar vídeo algum aqui. Por enquanto eu não deletei nenhuma música, também não vai aparecer a música deletada. Vai sempre estar tá nessas seções aqui. Aqui significa todos os arquivos, né? Que vai mostrar todos os tipos de itens, como fotos, vídeos, documentos. Por, por exemplo, seu celular abre o Word, deletou um arquivo do Word, você consegue recuperar, vai aparecer aqui. E aqui são as seções separadas, né? Que é fotos, vídeo, documentos, áudio e arquivos. Dá para você separar por tamanho e pela data. Quando você clica aqui, dois anos, qualquer tempo, aí você coloca aqui anytime, qualquer tempo, né? Qualquer período de tempo que você tenha procurado. E assim, é, foi mais essa videoaula aqui para poder ajudar vocês. Obrigado, espero que tenham gostado e aguardem novidades no canal.